Pues buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, pues hoy comparezco eh, para transmitir que desde Podemos Castilla-La Mancha pues eh, gustaría hacer valoraciones, en este caso, de, yo diría del futuro del país y de la región, en lo que desde nuestro punto de vista puede suponer el mayor fracaso de la democracia de nuestro país. Y está claro que cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de, convivencia, pues Castilla-La Mancha, evidentemente, eh, y no solo, eh, tiene, algo que decir. Evidentemente entiendo que todos eh, sabéis que me estoy refiriendo a lo que sucedió ayer en, en Cataluña, que fueron unos hechos que nos produjeron y nos siguen produciendo mucha tristeza, y que podríamos decir incluso que ayer, o yo diría que ayer fue un día negro para la democracia eh, y para, la democracia en nuestro país y para la democracia de todos. Mm, estamos de verdad muy preocupados por, esta, por la situación e incluso me atrevería a decir que nadie eh, entendió lo que sucedió ayer en Cataluña, que es incomprensible, totalmente incomprensible lo que sucedió ayer ayer y que incluso es una verdadera tragedia social y, política. Y no podemos dar esta, imagen al mundo. Creo que todos hemos podido ver hoy eh, la visión que la prensa internacional tenía <clears throat> sobre, lo que sucedió ayer y sobre lo que sucedió en, España y es una visión eh, eh, que, a mí personalmente, pero en general, a todo Podemos Castilla-La Mancha le produce mucha tristeza. Mm, nosotros ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, creo que esto no, es nuevo, que la solución, eh, o la única solución a esto pasaba por el diálogo, pasaba y sigue pasando por el diálogo, por buscar soluciones pactadas y acordadas y nosotros, de hecho, o por la vía de los hechos, lo hemos practicado y lo hemos llevado a cabo. Y hablo de Podemos Castilla-La Mancha. Como todos sabéis, nos hemos ido a dialogar con otros, y fíjense, incluso con otros eh, con los que no pensamos de la misma manera, pensamos de manera diferente. Eh, nos hemos reunido también con otros partidos, en este caso en Zaragoza, eh, en, el sentido de establecer una mesa y un marco de diálogo partidos con los cuales en algunas cosas tampoco eh, coincidimos y una mesa de diálogo en la que yo misma participé y si hubo algo que pudimos escuchar allí era precisamente eso, diálogo, diálogo, diálogo. E incluso, como también sabéis, les hemos, le hemos propuesto eh, al PP y más concretamente a Vicente eh, Tirado un debate público para hablar y debatir sobre los problemas de cohesión social y de cohesión territorial en nuestro, en nuestro país, al cual de momento no hemos recibido ningún tipo de, de contestación. Nosotros estamos convencidos de que si la política es algo, es precisamente el arte de la negociación y del diálogo. Y en un momento tan tenso como este, eh, no se puede seguir por la vía del conflicto, ni por una parte ni por otra, sino hay que tomar la vía de buscar soluciones y establecer diálogo, si hace falta, hasta la extenuación. Y, desde luego se combate con más democracia y no con más eh, conflicto. Si hay algo también que tenemos que tener claro en democracia es que el diálogo nunca está cerrado, nunca puede estar cerrado y nunca es tarde para volver al diálogo. Mm, y lo que tenemos claro, tenemos muy claro, es que con Rajoy en el gobierno lo de Cataluña no tiene solución e incluso nos planteamos si el señor Rajoy está en condiciones precisamente eh, o validado, está en condiciones de establecer este, este diálogo. Y por lo tanto creemos también eh, que este es el momento de que todos los partidos políticos, insisto, todos los partidos políticos, se posicionen claramente y tomen decisiones. Y cuando hablo de tomar decisiones, estas pasan eh, por dos, vías. O mantenerse en el lado del conflicto o dialogar. O se está con la democracia o se está eh, con el conflicto. Por lo tanto, esta es nuestra postura y lo vamos a defender no solo eh, desde la palabra, sino con los hechos. Ya lo he dicho antes, lo hemos venido demostrando, eh, lo hemos practicado, incluso antes de llegar a esta situación a la que estamos convencidos de que teníamos que haberlo hecho antes para precisamente no llegar a, a este conflicto y, lo vamos a seguir defendiendo por la vía de los hechos.